はいどうもヘアメイクアップアーティストの糸レピンですどうも本日はですねえー、人気企画人気企画のフォトショップやってみようかと思いますいやもうほんとお前の本業何なんだよって本業はヘアメイクアップアーティスト兼美容師やってますはいということでみんながなってみたい魔女っ子アイドル やってみようかと思いますやっぱそうでしょ魔女っ子なりたいよねみんなねなりたいなりたいうんなりたいよね全員なりたいと思ううん絶対なりたいはい一番好きな魔女っ子はあマドかマッですはいイカレピンクゴリラみたいな人が果たして魔女っ子になれるのかやってみまみましょう ウィッグを作りましためちゃめちゃ可愛いウィッグなんですよこれちなみにこれは私の知り合いの某コスプレイヤーカエルちゃんイカレピンクの写真集にも出てくれましたカエルちゃんバースデーで使うウィッグを欲しいということでオーダーメイドいただきまして作ったやつです本人の許可を得てこれ使おうかと思います <laughs> 本人が被る前より先に被るということでね実はねこれツインテールなんですよ後からくっつけるツインテールのタイプですというわけでこれで魔女っ子になってみましょうというわけで魔女っ子になってまいりました 素材がこちらです。でんはい。めちゃめちゃあの、あれでしょう。あの、魔女っ子っぽいでしょう。魔女っ子あるある、えー、ピンクの。わ批判食らいそう。というわけで、このピンクのゴリラを本気の魔女っ子にしていきまーしょうさーて、今日も 生超過ですよ。行くぞ、頑張ろう。では、はい、こちらですね。肌の箱をぶち込んでいこうかと思います。では、そちらは早送りかもしれませんけど、肌箱、いきます。どうぞ。はい。はい。こうなりました。肌の箱が終わった画像がこちらです。今回肌の箱結構頑張ったよ。なんかアニメっぽくツルツル肌にしました。ツルツル肌に。ぜひ、あの、ぜひじゃらんないわ。 <laughs> というわけで、 何はともあれ一旦ロングロングア顎潰れた鼻問題 <laughs> 誰の鼻潰れてるだアゴちっちゃくなりましたでこのまま鼻もきれいにしましょう魔女っ子ってやっぱ鼻ちっちゃい方が可愛いよねテレレレテテレレテレレテテテテレレテレレレレテレレレテレレテレレテレレテレレ るるよしすごくない鼻ちっちゃくしたら顔でかいよね <laughs> はいということで顔ちっちゃくしまーすはいあご <laughs> いや、すごいわ、本当に。まあまあ、私悪くないと思うんだけどな。まあまあ無理だから。はい。というわけで、ここから目元も綺麗にしていきましょう。 なんかさ私目ちっちゃいと思うんだけどさ顔をさちっちゃくしたらさ逆に目大きくないはいいいですね目の形変わりましたもともとがこうですねでこのままちょっとこの勢いであとで眉毛の色は変えるんだけど先に眉毛の形は変えておきましょうここで目と眉が距離が近いからさめっちゃ怖いじゃない魔法のステッキよりかバッと振り回してシンプル系の敵をね なんかさ、魔女っ子の眉ってさ、ちょっと目と眉が離れてる感じが可愛いと思っちゃうんだよね、個人的に。ちょっとこうマヌケっぽくてさ。魔女っ子なんだろう、えー、ピンクのバ <laughs> はい、ほら、わかるこの感じ。眉毛が離れると可愛いのよ。 どうしてもここのさ、骨格が出て見えるからさ、それをこうキュンとしてあげると、チュンとした感じで、こう、チュッとした可愛いんですね。 <laughs> 目を大きくしましょう。良いですねはい口を直していこうかと思いますはい魔女っ子はやっぱりさこちょんとしてる口がやっぱ可愛いよねめっちゃ可愛いやん <laughs> めっちゃ可愛いじゃないこの子 ただ問題なのは手がでかい手がクソでかい <laughs> はいということで手もちっちゃくしますできましたはい今のところはここから <laughs> 肌が綺麗になって顎ちっちゃくなって顔ちっちゃくなりました <laughs> 誰じゃじゃん総勢モデル104人300ページ英語サイズ無敵のエロ本が 現在 Amazon にて発売中です。ぜひともチェックしてください。概要欄に載ってます。ここからじゃあ、二重を作っていきましょう。じゃあ二重のところちょっと早送りでいきましょう。二重します。テレレレテ、テレレテレレテテテ、テレレテレレレレ、テレレレ、テレレテレレテテテレレレ、テレレレテ、 はい、というわけで2人終わりました。疲れた、頑張った。というわけで、今んとここんな感じだね。二重がつくと、こう。二重上手くなったよね。 <laughs> 動画撮りながらだんだん上手くなっていくスタイルだから。こっからは、まつげをつけてメイクをしていこうかなと思いまーす。 ですと。でちょっとまつげを整えましょう。まつげが太いので、細くしたいです。まあまあ無言だったね。ごめんなさい。 <laughs> で、次は眉毛の色を変えましょう。髪の毛の色と眉毛の色一緒にしたいもんね。はい、OK。よっしゃ。 にハイライト入れていきましょう。良い、良い、良いですね。で目の色も変えていきましょう。バグったバグったちまちまちまちまちまちまどうしようどうしようどうしよう目元アイライン入れていきます チークもね、薄い可愛いピンク色がいいなあいいんじゃない入れました。本当に。まあ、魔法使えるわ。調整をしていきましょう最後にちょっと顎が長かったので <laughs> そこをキュンとするためにサイズ変えます あのー、なんだろうちょっと見ててください 完成しました頑張った本日はウルレピンクゴリラが魔女っ子になれるのかというねむちゃくちゃ企画ですけれども魔女っ子になれましたいかがだったでしょうかえー、あのー、結構可愛いよねちょっとバカっぽいピンクキャラ <laughs> 偏見かめちゃ怒られるね なんかでもピンクってちょっとそんな感じしないところ、だから、なんだろう、ちょっとバカっぽいようなさ、可愛い、あざとい系の可愛いというかさ。というわけで、この動画がいいと思った人は、高評価ボタンとコメントお待ちします。結構コメントがね、すごく読むの楽しみなので、ぜひみんな書いてください。毎度毎度言ってますけども、 2020年の7月末日までにですね、登録者数10万人いかなければ、引退ということになっておりますので、引退したくないので、何卒この動画が少しでも面白いなと思った人は、ぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、というわけで、ヘアメイクアップアーティストのイカリピンクことゆうすけでした。See you next time. テレレレテテレレテレレテ